Ikus dezagun nola txertatu grafiko bat marrazki batean. Hau txertatu menutik egin beharko dugu. Eta hemen gauza bat aipatu behar. Aplikazio honetan daude bi gauza ezberdin izen, izen bera dutenak. Hau dira grafikoak, datuekin datuak irudikatzeko erabiltzen diren grafikoak eta hau da diagrama, beste informazio antolatzeko erabat. Hemen, grafikoetan edo diagrama menuan, baditu barra, zutabea, lineala, zirkularra eta kalkulo horriak zerbitzutik. Guz hor ditzakegu e, grafikoak hemen dikazita, edo joan gaitezke kalkulo horri batera eta bertan dauden grafikoak importatu ikusiko dugu nola egin hemen dizu zenea. Orduan barra, adibidez, eh, barra motako grafikoa altuko dugu, zertatzen ari da, eta hemen eskaintzen digu, hemen behian editatu kalkulu horriak zerbitzuan. Eman genezaioken, esteka horri bertara joateko, edo joan baldin bazaigu, hemen dik ere egin dezakegu. Hemen dik egin eta ireki iturburua. Egia esan, iturburu hori oraindik ez da existitzen, baina e, e, honi klik sortu egingo du. Sortuko du kalkulu horri bat, emango dio fitxategiaren izena, eta gero zemotako diagrama aukeratu dugun, ari da prestatzen, eta bertan izango dugu, hola taula, datuekin, eta grafikoa. Mm, mugituko detona pizka talde batera. Eta hemen aldaketak egin ditzakegu. hone, adibidez, izenak aldatu, Niken. Eta zeba. Eta ane. Eta hemen periodoak, pues jarri, Bit zero. sortzi. Ba, Bit zero. Eme Eta guazen beste zutabe bat jartzea. Ez ez zutabe horretan. jarriko ditugu beste dato batzuk. ikusten dugune, e, beste zutabe hau sartzeak ez du eraginik izan grafikoan. Ikusten dugune, eh, beste lerro bat sartzen badugu zer e, gertatzen den. Leire. Ok. Ah, ikusten dugu. Adi dela agertzen, utzi noz lehenengo bizutabeekin. Eta hor da duguna, zera da. Ibaldi baldin badugu beste irugarren zutabea hau ere sartu. Jongo ona, eta editatu ingo dugu diagrama. Nek irekiko dugu, dizkigu, hemen doden aukerak. Hemen ikusten dugu, iardatzean hartzen ditula lehen lerrotik behatzireun tala eta mabigarren lerrora dauden datuak. Beraz, hemen sartu genitzaken pertsona gehiago eta datu gehiago. Eta gero hemen daudela datu serieak daude bizuta behauek, B eta Z. Ordu, nehingo deguna da, irugarren serie bat sartu. Eta horretarako, eskartzen digu aukera etxaratu barrutia, jarriko gera zutabearen buruan, klik egin, hemen agertzen da, eta ados. Hemen ikusten dugu efektua, hm? ez gara aldaketa gehiagutan sartuko horrein. Eta ingo duguna, bueno, aldatuko dugu hau. klik egin hemen. Puntuazioa, Eko dugu. Eta e, itzuliko gara marrazkira. Hemen grafikoan agertu da hemen eguneratu aukera bat. Horrein grafikoa dago jatorrian edo ziren zegoen moduan. Eta orain eguneratu ingo dugu. Gusten dugunez, antze datuak, ona etorria berriro. Hemen egiten badut, berriro aldatzen badut, adibidez datu hau, eta jartzen badut hogei, hemen agertuko da berriro eguneratu. Eguneratuko dut, tekuz dezakegu barrau motzago egin da. Utzi dezakegu grafikoa eh, taulari Mm, vinculatua, lotuta. Han eguneratzea egiten direnean, hemen ere grafikoa eguneratu alizateko. Edo, nahi baldin badugu mantendu bere horretan, naiz eta taulan datuak aldatu, hemen egingo genuke kendu esteka. Eta mendik aurrera, hori izango litzateke grafiko bat, ezin dan editatu, Eta e, bere horretan jarraituko duen. Emago noen aldatzen digutugula atuak, hemen, e, guztia jarri ditut horrela. Eta guain sartu nahi duela hemen e, grafikoa dat, orengo datuekin. Orduan hemen, diagraman, jongo naiz kalkulo horriak zerbitzutik. Grafikoa egina dago kalkulo horri batean, orduan esan dizaioket kalkulo horrian dagoen grafikoa onakarri nahi dut. Hmm? Beti lehenengo eh, aukera hau erabiltzeko grafikoa sortu beharko da. Duan kalkulo horritan, aukeratzen dut kalkulo horria, hemen agertzen bazait aukeratuko de zuzenean eta agertuko ez balitz pues hemendik egingo nuke bilaketa. Hutatu. Eta hemen erakutsiko du kalkulo horri e, horri lotutan dauden grafiko guztiak. Kasu honetan bakarra dago, aukeratzen dut, eta hemen mantendu dezaket erlazionatuta edo kendu eta orduan e, erantzi beste bezala eh, momentu honetako argazkia irudikatuz.